Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Piripo. Wow, wow. <laughs> Kali ini gue mau main Sniper Fury. Oke, langsung aja yang pertama. Bam. Iya, yeah, iklan. <laughs> Story. Start. Bazookin's men just radioed for air support. I think we need to cancel all flights to Vermont permanently. Take out the landing signal, officer. Okay. Take out the landing signal, officer. Sip. Hmm. Mm hmm. Mm hmm. Heksia. Eh, Aduh. Habiskah? So, eliminate 5 terrorists. Oh, banyak ya. Banyak kali. Hmm. Wah. Wah wah wah wah wah wah wah wah makmanya tuh. Headshot. Headshot. Wow wow wow wow. Uh. Nice work. Ya, sorry ini kamera gue agak-agak error ya. Uh. Aduh, nggak kenal lagi bangke. Bam! Waduh. Bisa ngekek kardus. Nice. Nice. Gengska, gengska paradise. Watch this and you can snag some rewards. Mm-hmm. Mm mm-hmm, -hmm. Star. Gue take down siapa nih? Uh. Di mulut. <laughs> We are sending an agent to secure some intel. Cover him against a hostile. Nice and easy. Kabum! Mana lagi musuhnya? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. Nice. Aduh, nggak nggak. Damn. Kenapa itu? Kayak bukan kepala kayaknya deh. Yeah. Belum bisa upgrade berarti sekali lagi main. Siapakah gerangan? Scanning dulu, scanning. Invalid target. Ah. Oh, ini dia nih. Pasti ini. Nah. Aduh, zero lagi. Uh, pas nggak tuh? Iya. Kelilipan peluru. Tujuh ratus oke udah bisa upgrade. Kurang guys. Belka Square Enix to große Bezichern Command Center. Let's do this. Good shot. Aha, mana lagi? Ini. Aduh, karena Bam. Ya, rahangnya pecah. <laughs> yeah, level 3. Gak bisa ambil. Ah, craft, craft. Harus banyak di craft. Ah, gimana? Raid com raid complete. Ini di habis ya? wait. Kan, Eh, ngapain? Wadaw, wadaw. Banyak kali. Ada gak sih? Ya. Tangan doang. Gak apa-apa lah. Ah. Yeah. Langsung aja lah, nggak pakai lama. Refuria Gale. Call for Delta as they move. Cover me. You need to cover Delta while they move in. Delta, you are free to engage. Copy that, Headshot. Mana lagi? Oh, di sana. Wadaw. Nggak kena. Oh, masih ada. Sabar, sabar, sabar. habis. Elbing Cree vehicle. Convoy on the Yeah. Kamu. Wih hebat ya. Langsung hilang. <laughs> Continue. Segitu aja dulu main Sniper Fury. Nanti gue lanjutkan ke video selanjutnya yang akan gue upload setiap jam 9 malam sampai selesai seperti yang Novakri ya. Oke guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. See you on the next video. Bye.